angat one way saan saan tayo pumunta pataas oh, matumpa pa yung aking ilog doon saan na naman pala itong napuntan natin pahayan ba ito ano ba right side daw hmm? halos halos ano oh. sumabit yung trailer ko dun sa ano side ng bahay side grabe pala dito talaga guys okay tapos yun ay oh tricks yun dami ng may mga tama na yung mga ano dyan guys ah mga sum sumabit na yata yung mga ano dyan ah yung mga mga truck dyan kita mo yupi yupi 5 miles bahay mabahayan alerto tayo guys dito sa ano sa mga overhead na wire nila oh mga wire dyan eh mga masaya na magbayad pa tayo dyan 2.5 miles, turn left on Western Avenue, RT 127. Okay. Baba. Baba yung mga ano, ma kable ng kuryente. Speed limit reduced ahead. Mababa. Ay! Umami, di tayo. 14.3 ha, kasha. Kala ko, dinala ko ng truck ko dito sa 14.3 clearance dito. Takakasya ba? Ah, pag may narinig tayong kumalabaw. Hindi kumasya, eh, ganun lang yun. <laughs> Kasya, yung 14.3. fit ang 3 h Dito talaga to yata yung daan eh. Wala nang iba eh. resign yung aking ano eh. Sabi, purching low ground clearance. Baka mami, hindi tayo pwede duman yan. Atras pa tayo ng napakalayo. Sana hindi na wala na akong makatrasan dito ganito lang bagal lang ang takbo dito 24 lang speed warning highway dito sa ano dioxina allowance ng kuryente. Speed warning. Ay, sa banda rito sa may gilid kunti. In a half mile, turn left on Western Avenue, RT 127. Mga boat yata. left on Western Avenue, RT 127. Hey. Speed warning. Na guys, so dagat na yan eh. Oh. Western Pacific Ocean na yan, yan guys, oh, Pacific Ocean na yan. Diretso mo lang yun doon, yun, hanggang doon, Pacific Ocean na yan kay dating konti para makita natin yung mga ano, dito hanggang sa Pacific Ocean na yata yan dito na naman tayo sa dulo ng ano kumbaga pangpang na naman na to biyahing pangpang pero ano? punta rito oh. mga park park sila rito Turn right Street RT 127 Ganda lang. Baka mamaya malog yung load natin. Center City na naman yata itong didilaboran natin dito sa Massachusetts na. Mapapasabak na naman yata tayo sa ano sa ano ano ah? traffic kung mapagsik Ganda dyan no, sa gilid guys, mag ano, maglakad, may upuan, na nag, nagsisipag selfie yan itong mga to. Wow! In a quarter mile, turn right on Rogers Street, RT127. Nagsisipag selfie ang... Guys, ang uh, ano ah, approaching Gloucester, Gloucester, Massachusetts. 6,700 feet, turn right on Rogers Street, RT 127. 100 feet. Okay. Uh, 700 Oh? maliliit na ano baka may masabit sumabit pa yung tagilirang ito mababa yung clearance na ano. bababa yung ano eh kuryente tabi ng kuryente paliko-liko oh paliko-liko nilang hindi masyadong ganong katindi ang trapiko dito pala guys. Salamat na lang ako. Kita naman natin medyo masyad maano at medyo mas makipot yung linya ng kasada okay lang kasi wala namang masyadong salasalabat na mga ano dyan mga <laughs> sasakyan ba tayong 1.4 miles para makarating doon sa dideliveran natin mas guys ha dito tayo sa ano ha dito tayo sa Glow Sister Massachusetts Sister Massachusetts and a half mile, slight I done, East Main Street, RT 127A. Okay. Once again guys, naka joyride kayo, oh. naka kapasyal tayo dito sa ano, sa Massachusetts. Nakita yung daan, nakita yung sitwasyon. Alright, what's up ahead? slide right on East Main Street, RT 127A, and then slide right in 570 feet. Sana hindi masyadong matindi ang traffic dito. Sa pupunta natin dito sa Main Street nila. Slide right on East Main Street, RT 127A, and then slide right oh. in 570 feet. Or slide right ah. In 1,000 feet, turn Main Street. In 500 feet, slide right on East Main Street. Ah, there's slide right on East Main Street. Turn right onto East Main Street. Okay. kami. Guys, saan saan tayo pumunta? Pataas. Matumpa pa yung aking lutod. Approach and destination in a half mile on the right side. Ano na naman pala itong napuntan natin? Pahayan ba ito? Ano ba? Baka mami, hindi na ako makalabas dito. Sana hindi ako, hindi ako linigaw nitong GPS ko goodness. Kasi kung inilagaw ako, nako po. Kita nyo naman oh. Bahay na itong pinasok ko. Kabahayan na. Tama pa ba to? Wala ko 53 feet trailer eh. Baka ma, ma Sana hindi naman. Baka, duma, baka makarating tayo doon eh. Sana hindi naman. Talaga yata yung daanan. Wala lang iba parang ano oh. non-commercial drop off na naman ito pagkasa ano itong location nito parang hindi commercial yata tong location nitong uh, ano guys itong dideliveran natin sala salabat na naman ang bababa ng clearance ng mga ano mga wire sasabit ako dun sa poste kapit na tayo approaching destination in 708 on the right side okay right side daw hmm? halos halos ano oh. sumabit yung trailer ko dun sa ano side ng bahay side Grabe pala dito talaga guys. Matindi mga kaibigan. You have arrived at your destination on the right side. Ito, Atlantis. E Main Street. Ba, papasok? Ano hindi ko basta-basta papa papasokin ko muna mga kaibigan. Yan na yung uh, ah, dideliveran Atlantics Fish Seafood eh. Hindi ko alam kung saan nang ah, entrance nila. Palaming ko muna, pasok muna tayo. Lagay ko muna sarili ko ng chains of duty. Pasok muna tayo. Guys, baba muna tayo. Dito ko na lang ipark muna tong truck natin sa gilid. At yung magagawa eh. Ano? Makikita natin. Nag-hazard naman ako. Lock ko muna. Ako mamaya pasukin eh. Hi. Ah, this one, Atlantic. I yes, think. Uh, right here. Oh yeah. Down so here. do I have to go inside? So, you know, swing it right. Bowman. There's a big, big open lot down there. Oh, so this is the entrance actually? Yeah, yeah. Oh, okay, thank you, sir. Yeah, thank yeah. you. Because I have to check in first. I was thinking it because I didn't know. Yeah, okay. And the check-in is down the corner. I have to get inside first. Okay, thank you. mga kaibigan, papasok ako sa loob kailangan kong kunin ito ng bottom hook para makapasok ako wala eh wala akong magagawa kasi talagang ganyan ang trabaho ng truck driver eh daan-daan lang kaya medyo makipot itong ano kukunin ko sa bottom hook kumbaga pakakainin muna natin sa kanan ay kaliwa bago natin babanatan ng ganun banatan natin ng bottom hook bottom hook bottom oh my god bottom hook bottom hook ah dito magdi-deliver guys ha ah. oh Atlantic Fish and Seafood Main Street oh tapos pasok lang ako dito tapos bus Got to go or have to back out. Back or just go straight. I have to back or go straight. I go straight. Okay. Okay, so thank you sir. Okay. Wide open daw dun sa bandaron. All right. Okay. Tapos, yun. Ay, oh, tricks yan. Dami ng, may mga tama na yung mga ano dyan guys ah. Mga sum sumabit na yata yung mga ano dyan ah. Yung mga, mga truck dyan. Kita mo, yupi-yupi na yung ano dyan ah. Yung, ah, uh, yung malaking bakal na yun no? Oh. Mukhang nasabitan na yata kahit mabagal basta sure ball mahirap yung nagmamadali tayo eh tapos ah maluwang ayan yung ano nila oh gilid talaga ng karsada hmm? <laughs> ayan siguro ang ano nila yung check in nilang ano daling ko muna tong ano tong ah uh, aking papel sa loob tsaka tayo gumanon alright ah saan ba? ito ito ito, ito. papel nila alright arrive na tayo rito Okay, kakatok pa ba tayo dito? Oh? Merong ano dun? Bukas pa dito. America's number one ceiling stop claim. USA, made in USA. Wow! Hello, good afternoon. Yeah, here. So when you go out, is you gonna go back the way I come from? Cause it's like, it's a house Is that actually the way? <laughs> Oh, okay. All right. Thank you. Here. <laughs> it's there's no other way. That's the only way to come here. Okay. I think it's the same room. I think uh here's the other paperwork. I think this is not, this is, oh yeah, it's Main Street, this is, uh, they, they the same. Yeah, Glocher, uh, here. looks like they are just copies. Yeah, those. Yeah. They're all yours. Mm. Oh, thank you. Yeah, they're all I'm yours. I'm just trying to find the order number. <laughs> Oh. Yeah. Order number? Mm -hmm. Okay, here, right there. Order number is uh, 10778. Or shipper PO 10778. The same. open and back into door 6? Yes. Okay, sure. All right. And then once the once it's done, somebody will come and get me? Oh, the people... They will let you know. Oh, they will let me know? Okay, thank you. All right. buksan na natin. Tapos, atras tayo guys sa door 6. Door 6. Atras tayo door 6, guys. Ah, baka maami ah. Sana hindi naman natumba yung Oh, hindi naman natumba yung load ko. Kasi pa, kita nyo naman yung kaganina guys, paangat. Nagdahan-dahan din naman ako eh, ako matumba ng load eh. Baka mamaya madamage pa kasi yung load. Sa akin pa ipa-charge yan. Wala na. Nagtrabaho ka na lang, naka-damage ka pa. Labas tayo sa door 6 Ah guys kita natin ha ah. Kumbaga daungan yata ito eh Sa bandor 6 nila Oh yan kagitnaan door 6 Ganda maganda Patayin ko na tong ano Ito para hindi maksay sa gasolina Oh yung reaper Alright Alright Okay. Ah, yan ang door 6. Yan. Teatras. Alright. Ah, rights saktong sakto straight upyap upyap alright nasobrahan nasobrahan ng pina alright try muna natin tapos babayin natin mga kaibigan. Tignan natin kung saktong-sakto na siya doon. ah. lagyan ko siya ng ano. Lagyan natin ito. <clears throat> Para hindi bumaba. For safety lang ba? Yan. Sa likod. Okay, nakapasok na yung kanilang ano. I-unload na tayo agad mga kaibigan. Ayan. Fly bird, fly! <laughs> Alright you guys. Ayan. Nakarating tayo ng matiwasay dito sa uh, Gloucester, Massachusetts. Ayan, nakikita naman natin mga kaibigan no, yung yung gilid dito dagat na. At uh, tinignan ko kaganina sa ano, sa Google uh, inano ko kung uh, anong ano to eh parang Pacific Ocean na yata dyan at pagkatapos nito magpapahugas ako meron na ako na search na pagpapahugasan kung malapit kaya naman guys at uh, once again no salamat ulit sa inyong uh, panonood sa mga video vlog natin masarap sana kung meron tayong drone dito tamang tama mapapalipad natin yung drone kahit dito lang dito lang kasi baka mamaya bumagsak wala pagbagsak doon doon sa tubigan ako po maglalong lalangoy pa tayo ano guys sa muli mga kaibigan ha once again nandito tayo sa ano sa Gloucester uh, Massachusetts first time kong pumunta rito thank you ulit mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video vlog nila kay hanggang sa muli guys peace up bye Lakai Binoy Tracker.